ناو خود مازن دلوان جانترین رزو سلاف بو تماشوانت خوش تیوی افرکم دی بحثی ده خوشی شکره کن جویر دوی تو بی سحکه وی نخوشی بارا پتر اوت نخوشی شکره هین ریجان نوتش صده اف نخوشی الدف هی اگر تویجی گری داینه یان میراتی و یان جی ام بجین هندک فاکترت هین کو کارت کرنیل سرد کن ایکش وانا اوه اگر هاتو وزن مروفی زیده بیتن چه چچێت بیتن نخوشا ولی دیتن او انسولینات لشیده های کار خود درست انجام نادد و هر جی انسولین ئینسولین دەردکەوی تەنجپەنکریاسێ. ریکت کو های دووان نەخوشیل دەڤان نەخوشە اشارت وەکی بەری گوجور ئیشارەت پێدای کوجووری ئەیکێژی هەڕۆسا سوکریه، که دیارت دیارکەتن کاپڕێژە دوره تقریبا چهار حتا، دوازده هفته ریجا شکر چند بود. لی تشتی هم هشیار بیند گل و, و فحصه اوه که اگر ها تو کسا که فقر دم هبیتن یانجی اف نخوشی پلس هاته هنگ زیگا دیارناکش برهنده دبینی وقت تستت کند گل هنده جی یا تبله بود که خینه فحص کتن که ریجا شکر چندت ناف لشی دایم ریکت کو ام خودشین آه، پارزین او کو ام یعنی آه، يعني جیان خودت خارنه دا آه، گلک هشیار بین و هر وصا وزن ما زیده نبیدن ات همان دم دا تو بی سحکه کو دیابتوی ام ریاضه که بکن ورزشه که بوی ای که کو دا اف نخوشل دفما نمینیتن آنکو نه پیدا بیدن بارا بتریاوت بیشن اگر هاتو اف حالت سيفيك بن يعني دست پیکه بن مروف اگر هاتو ورزشاكا باش بكت ان هشيار خار نبيتن بيتن بيتا اگر هنده حتى حتی پیتوی درمانا نبي لي اگر هاتو اف اوا مثلا پیستر بو و بتر مثلا اه، اه، بلنتر لي هات اه، هنگی تو دی پیتوی بی درمان آب کار بینی و سوی که أفيت دست پی که هند بهس بيناكن لی وقت گلک دجوارد بيتن نشانت و وکیا ایکنه بونمونه گلک دست نویجواتتن گلک دبی واهشک بیتن توستین اوش نشانت بر بلاون تو بی سحکه درمانت کتی ما چند گروپه که درمان آیت هنگ که بارا پتر یاوات نبکارینان اکشوانا درمانه که هر بر نیاز کود بشنه متفورمین اوه چت کتن اوه هیزا انسولینیت لشیدا باشتر لید کرد ات همان دم دا دبینی اف شکرات ناف خوینش دا باشتر چیتت ناف دا گروپا یا دیو دا که ام که که تب کارینان او بشنه سولفونیل یوریا اوه چت کتن اوه جی پنکریاسی ولد کتن کو انسولین زیادتر لبتن بارا پتری آوانا کو روژه جاره کت خون گل بونمونه تشته یان جی اکسر برهنگی یان جی گل تشته خون اوه گل کتت دن اوان کسا اوید بونمونه گنج و جحیلن یان جی اگر هاتو کسا کی بونمونه یه ضعیف بیتن چونکه اوه دوبیت اگر هنده وگی کاریگری که کوب چه که وزن مرووی زیاتر لبتن تو بی سحکه گروپا دیو ده کو انزیم که ام دی پی پی فور اوه چت کتن اوه ایکا هند کتن کو هورمونه که دیمه هیت ناف ریوی کادا کن بجن اینکریتین او هورمون اختیر جاوی زیدت بیتن سیگنال که چیتن و پنکریاسی و جارکادی انسولین زیدت بیتن و جا اف دی پی پی فور وقت تن کو اف هورمون اینکریتین ام بشین پارچه پارچه بیتن و ایدی کار خونه نش برهند ام چت کن ام وی گرید دین بوی ای که کودا اف هورمون دی اینکریتین زده بیتن و کار خو انجام دادن، وقتی انسولین شی طبعا زده بو پشتی هنگی دی اف شکرات ناف خوینه دا چیتن بو یان ماسول کا یان جشتت ناف خلیادا جورک دیجی گروپا درمانا کو ام بجنه جی ال پی 1 انالوگ اوجی وصایحات درس کرن شوازوی وکی کارخو وکی انکریتین اتکتن وکی بریبگام اشارت پیدای چت كاتن انسولين زياتر چت كاتن طبعا ويقولي اعاز الداتا بانكرياس وبشتنجي انسولين زياتر لتتن كاريغريا لاوكيل دفي اوا كو زكي مروفي ات ايشيتم گروپ اکا دیا درمان اوژی گوگل اگر دب کارینان بشنه SGLT او چوانن او بارا بتر کار خود کند ناف گلچیس گادا وقت کن که اوه شکر رو دگل آوه جار اکا دی ناف لشیده و او پشت هنگی بچتت گل دست نویجا زراف و در کویتن اوه جید بیتا اگر هنده که کس اف, اف کست نخوشت وی درمانی بکارتین گلک و گلک تینید بن و بیت اگر هنده و هندک التهابات داخلی بوان چه بن تو بی سحکی اگر ها تو اف درمانه جیبتنه مثلا کار خونه کرن هندک جراحی هندک شوانه تکل دو جورات دنه اگر ها تو اوجی کار خوب باش انجام ندا هندک شوانه پیت وید بن انسولین بکارتین وکی جوری ایکه تشتی گرنگ دگلوان درمانه اوم. وقت الدسبي كي نوجدار دي كنترول سركتن حتى بين الجرعات درس درمان درس بو او وان كسا يد جنجايبن جبر هندي پیتوی اف كسا هر برداوم فحصا خوب بکن یا جهازی کدا پیویتن سکریاوی چنده و پتر هاش هبیتن حتی که بینیتن مثلا مستقر بوال اوی و درمانت خوب بردام بخوتن دا توشی ام بشین کاریگریت نخوشید و نخوشید نبیتن هیوی داریم هردن ساخ و سلامت بمرمینم خیر و خوشی خود گل ها بید